Hallöchen, ich bin's, Teddy Lizard. Ich habe heute die krassomateste App im Google Play Store gefunden. Sie schimpft sich OMG Soundboard und ist voll mit den besten Tönen des Universums. Und falls dein Lieblingsgeräusch fehlen sollte, einfach marvin at omgsoundboard.audio anschreiben. Die OMG Soundboard-Mannschaft ist so herrlich. Und die App ist kostenlos und ohne Werbung. Also, installieren und abchecken.